在二零二一年一月的最后一周，索尼和富士先后发表了旗舰级全画幅 Alpha 一和中画幅数码相机 GFX 一百 S，隐隐有一种神仙打架的感觉。那富士底儿大，就先说说富士吧，毕竟 size matter 嘛。说到富士相机，由于早些年市场战略失误，错失了数码单反相机的爆发期，挣扎几年之后，只能悻悻退场。 当我以为富士彻底放弃高端相机市场的时候，富士又带着 X 一百这个一代经典回归了。有意思的是，与传统数码相机厂商不同，富士并没有选择开发全画幅数码相机，转而直接进军传感器更大的中画幅数码市场，避免了与数码相机巨头们硬碰硬的局面。现在看来，这个策略真是明智呀。目前。 中画幅数码相机厂商主要有宾得、徕卡、哈苏、富士这四家，其中宾得已经七年没有更新中画幅产品线了，徕卡的价格又居高不下，价格相对亲民的就只有哈苏的 XE2、50C 和富士的 GFX 系列了，而这次富士发布的 GFX100S，主要参数与定位更高的 GFX100 相似，比如。 使用了一亿两百万像素的背照式图像传感器，五张每秒的人拍速度，4K 三十帧的视频拍摄能力等。不同的是，GFX 100S 主打轻量化，去掉了侧拍握柄，把机身重量压缩到了九百克，并将售价一举降到了五千九百九十九美元。虽然这个售价乍一听还是挺贵的，但是数码中画幅相机中， 六千美元不到就可以购得一亿像素中画幅相机，说是性价比爆棚也不为过了。毕竟同价位下，其他厂商的产品还停留在五千万像素阶段。而索尼的 Alpha 一重新定义了“全能旗舰”这个词，不光刷新了全画幅相机的最高像素，还集高速拍摄和强大的视频性能于一体，可以说是集合了 Alpha 七和 Alpha 九系列之大成。当然了。 售价也非常旗舰，破天荒的达到了六千五百美元。在微单市场上，售价更高的全画幅相机就只剩下徕卡了。毕竟，徕卡卖的不是相机，是 logo 嘛。从索尼 Alpha 一的参数来看，这款相机属于半径有级定位，最高每秒三十张的 RAW 连拍性能，Pixel Shift 四 K 一百二十帧和八 K 三十帧视频拍摄一样不差。 无论是风光摄影时，还是拿着镜头健身用的体育摄影记者，或是视频工作者，看到这些参数，做梦都会笑醒。全能旗舰或许会迟到，但是永远不会缺席。Alpha 一的新特性中，最吸引我的并不是五千万像素，也不是超高清视频拍摄，而是四百分之一秒的闪光同步速度，拥有更好的瞬间凝固能力。对于索尼 Alpha 一这台相机。 从参数上来看，绝对是二零二一开年大戏，性能非常优秀，可以说是绝不妥协。不过，接近六千五百美元的售价也着实不便宜。哎，等等，六千五百美元，那我为什么不买富士 GFX 一百 S 呢？像素多一倍，感光元件尺寸还更大，价格反而还更便宜。那么，这期视频就到这里了。 欢迎在视频下方留言与我讨论。如果您觉得本期视频还有点意思，欢迎点赞并订阅我的频道。我是小夫，我们下期再见。We Fuji Film Electronics Imaging Division. Electronics Imaging.